Antti Kivivuori, te olette eduskunnan kirjaston, sanoisin, asiakas ja myös muistaakseni eduskunnan kirjaston hallituksen jäsen ollut aikoinaan. Joo. Mikä tuo teidät tänne eduskunnan kirjastoon? Nyt on viimeiset vuodet on tuonut eläkeläisen <clears throat> toimintana sellainen tietopalvelu yliopistolla. Olen ollut nyt oikeustieteellisen tiedekunnan professorivirasta eläkkeellä jo 13 vuotta ja olen koko ajan seurannut kymmentä ulkomaista lehteä ja niistä ottanut kopioita sitten kollegoille oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja mutta myöskin aika monessa muussa lääketieteellisessä historian alan tutkijoille mennyt niitä valokopioita, tiedoksia. Kaikkiaan noin 70 yliopiston opettajia ja tutkijaa saa säännöllisesti näitä valikoimia, niin mitä otan. Ja voisi sanoa, että kaikki oikeustieteen oppiaineet on, on saanut tietoa. Ja tuota, olen, olen hyvin harrastunut tässä, siinä oppii itsekin ja, ja sitten luulen, että kollegat saavat riittävästi hyötyä, että on pieni työpöytä portaaniassa ja, ja tuota, valokopiokortti palkkaa en halua enkä saa. Tämä on puhdas harrastus, mutta se on koko päivä toiminen, koska nämä nämä valitut lehtileikkeet, niin mä yleensä luen ne kokonaan, jotta mä tiedän, keille kaikille ne pitää toimittaa, niin sanotaan, että antoisimmat leikkeet saattaa mennä tusinalle tutkijalle yliopistolla. Ja, ja tuota, nyt just tässä maaliskuussa ilmestyi arvokas kirja tuota, ihan toiselta alalta kuin itse olen. Ja siinä oli näitä leikkeitä oli lähiluettelossa 36 kappaletta, että olen ilahtunut, kun silloin oli selvästi ollut hyötyä tämän kirjan teolle, joka oli yli 500 sivuinen opus että täällä on nautintoja. Täällä on nyt mukavasti näitä parilehtejä, joita en saa muualle sopivasti. Frankfurter Allgemeine ja Davies Nyheter. Tässä, tässä mielessä rauhallinen ja mukava paikka. Miten pitkään tämä eduskunnan kirjaston asiakkuus on jatkunut teidän osaltanne? 62 alkaen, 1962 varsin pitkään. Joo, väitöskirjaa tehdessä aika moisen paljonkin käytin tietysti, että se oli vahingonkorvausoikeuden syntyhistoria Suomessa. Väitöskirjan aihe valmistui 69 jo. Ja sitten 9 luvulla oli tämä johtokunta ja silloin oli muun muassa Riitta Huosukainen oli puheenjohtajana, että oli mukava